左顶膝的两个小技巧，你可能问为什么你不叫右顶膝啊？因为右顶膝它没有左顶膝好用啊。你看右顶膝，我有一些局限，就是我上步顶右膝之前，我要上左腿，你看到了吧？一般来讲，你上这个距离也就差不多了。但比如说对方离我远的时候，我不能这样上步，因为这个距离太远了，我这个没有办法起膝了，拉得太远。但是如果你顶左膝的话，完全不一样。你看我前后腿，我可以跳起来换步。如果我离他远的话，我可以跳得远一些；如果离他近的话，可以原地跳得近一些。 甚至我还可以用上步这个技术，你看往前迈一步，非常出其不意，而且我可以控制我打击的距离是多远，通过一个上步就能解决的问题。给你两个小技巧，第一个就是我们打个右手拳哈，右直拳，嘣，然后用换步。这里面要注意的是，你是打直拳，手拉回来的同时跳起来换步，看拉回来，而不是拉回来了之后再跳起来换步啊，同时进行，这样速度很快，嘣。 速度很快，如果你不用直拳的话，也可以用勾拳。看，嘣，OK。第二个小技巧分享给你啊，后手直拳打完之后，我们用上步往前上一步，这上一步是非常出其不意的感觉。看，嘣，包括如果你打空怎么办？比如谢教练不服拳，我这拳实际就是拳的虚晃，我虚晃为了什么？我为了打拳的时候啊，往前有个惯性冲起来，手拉回来上步，嘣，顶膝看，嘣。 所以左膝两个小窍门，第一个是跳起来换步，第二个直接往上上步。最后就跟大家讲，非常抱歉啊，就是因为我现在年纪比以前大，了，代谢比以前差一些。尽管我有时候还是在训练，我真的就是没有以前协调了。十多年前那个比较瘦的我，可能真的没有办法回来了。所以我演示动作的时候也没有以前动作协调了。所以我演示最标准的动作，但是如果我的体型啊造成了美观度下降啊，实在真的对不起大家海涵。